Eh, asal buih dia makin tak tak nak saya ni, buih dia. <laughs> dia tak nak larut guys. Ini pahit guys. Serius. Dua sudu aku kalau buat air pun kawan oh, besar. I got broads in Atlanta Just to the lean the family Credit cards in the Hitting the licks in the van Assalamualaikum guys So hari ni so, Kau jangan tanya aku kenapa aku pakai macam ni Sebab dah siap-siap nak pergi kerja Tiba bos cakap kena balik lah kau apa yang aku nak buat hari ni dah lah Alang tak pergi kerja aku nak buat tempat tak kau tahu kan aku bukan nak cakap ni buat apa kan so terima kasih yang bagi idea dekat komen aku dekat youtube untuk bagi cadangan buat dalgona coffee ya. so ni first gunakan Nescafe susu ni oh low fat lagi gula air eh, panas air batu so first kali aku nak masukkan Nescafe melekat lagi. Kan? Okay. Masukkan Nescafe, dua sudu. Masuk, masuk, masuk, masuk. Macam ni. Okay. tak pahit ke ni? Alamak, nak tertonggir pula. Okay. Macam lain macam ke sini. Ini mesti pahit ke. So, gula, dua sudu dulu dulu dulu guys nampak banyak pensel manis guys satu alamak so so air panas dua sudu juga lebih pula so kena kacau cepat-cepat ni sok sok sok sok macam lebih macam ni ha? eh? <laughs> lebih ni eh korang boleh kacau macam ni ke macam banyak air <laughs> so korang bedal je lah apa yang ada kan kena buat cepat-cepat ni aku rasa macam macam ni ni bau sikit <laughs> Bonus cafe dia kuat gila Ini macam Ini macam Saya rasa perut aku dah memulas sih Bau dia So kita kacau ya Ui. Okay nampak tu Nampak tu guys Dia punya buih macam mana guys Dalgonang Dalgonang eh Ni idea kawan aku juga eh. Terima kasih lah sebab pagi uh, idea untuk buat benda ni so daripada tak ada buat apa-apa nak pergi kerja pun kena suruh balik ok kita buat dalgona coffee aduh lama pula hmm. okay, nampak tak guys pecah pecah pecah pecah pecah pecah laju kan laju kan Eh, berpeluh kan eh. Jangan risau Ini mesti jadi ni Air dia selalu banyak Kita <laughs> tuang lebih kan Kita tuang lebih pula Air dia Tapi tak apa Kita teruskan Walaupun terlebih Tapi Apa yang menarik uh, Kat sini Dalgona coffee ni Aku tak pakai susu Yang aku tunjuk tadi Aku nak pakai susu apa susu ni lopak susu pisang ni lopak saya try kalau sakit perut bukan korang aku yang sakit perut aku <laughs> try buat je uh, apa macam mana susu pisang kalau kena kopi ni tak ada apa-apa lah tak ada apa lah eh, tak ada apa lah ok lah cuma air dia lebih lah buih dia buih dia jadi macam ni guys nampak eh? ni kecil-kecil lah oh bau dia uh. bau dia dah berpeluh bau Baru je buat dah 20 dah Wih, kena juga lah kacau Kena beli Picun juga lah Walaupun air terlebih kan ha. Kita betul-betul buih dia naik guys Hmm. Kalau kau ada apa mesin pakai lah mesin. Uh, uli mesin uli tu. Uh, kalau kau tak nak penat macam ni berpeluh macam ni uh, pakai. Kalau ni, ini kebetulan memang duduk rumah. Uh, exercise tu. Exercise tangan eh. Uh, kau pakai pakai macam ni, uh, kau kena uli benda ni kan. <laughs> ni disebabkan uh, orang kata pergi kerja, uh, dah siap-siap nak pergi kerja, kena balik rumah. Uh, inilah. Ini lah. last minute ni kerja kena balik kan yeah. aktiviti kita buat hmm. Hmm, nampak tu bagi laju nampak senam, senaman tangan kat rumah ni ha. Okay, ah, ni boleh lah ni. Aku aku yang minum kau kau pandai-pandai kalau kau nak lagi buih banyak tu kau kacau lagi lebih lah. <laughs> kau kacau lagi lebih eh. Hmm. Eh, hey, berpeluh guys. So aku nak terus buat lah. Jadi ke tak jadi ke? aku pun minum sendiri lah Uh, berpeluh guys, berpeluh menitik peluh aku ni So, ni Aku buat, ok, eh, aku letak dia batu Oh, mantul, mantul, mantul, mantul, cedok guys, cedok guys Ah, nampak tak? Ah, mantul guys, mantul kita pakai susu pisang susu pisang guys susu pisang guys ini lofa so mana yang kau rasa nak order aku ada stok banyak ni susu pisang ha, susu pisang birah oh ni kalau minum ni uh masih macam dah ni jangan sakit perut dah oke okay, guys so kita kacau kacau kacau ini tadi kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau kacau tuang guys tuang Woo. mantul guys mantul Uh, dalgona coffee aku dah siap mantul eh ini susu pisang susu pisang susu pisang nak order boleh <laughs> order nak order stok banyak ni stok banyak ok aku pun aku nak try dulu loh aku tak tahu nak try macam mana ni aku rasa yang belakang ni pahit <laughs> aku tak boleh minum ni kalau hirup ni Ui, pahit Pahit Pahit Tercendok aku ni pergi toilet je hari-hari ni <laughs> Aku kena gaul dengan susu pisang ni dulu Aduh Kacau lah <laughs> Aduh Pisang tu Memang Susu pisang Susu pisang ni memang pisang Pisang tu pun tak tahu rasa apa ni eh. Belum rasa aku dah berpeluh <sighs> Tenang guys, tenang guys, tenang Okay, bunga tak suara Okay Sada <laughs> Eh, asal buih dia makin tak tak nak cair ni, buih dia <laughs> Dia tak nak larut guys, ini pahit guys Serius Dua sudu aku kalau buat air ni Cawan besar aku pakai ni <laughs> tak eh uh. sekejap rasa sikit oh nice guys <laughs> macam kopi ko <laughs> aduh wife aku cabar aku habiskan <laughs> aduh oh memang pandu ni guys aku yang tercedok sekejap gini Okay. 50. So, sini no fun ya. Ah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, padu. Emang padu memang padu padu. Berpeluh eh, berpeluh eh. Tapi boleh tahan tak? Kalau kau tak kacau tadi, memang pahit juga ah yang buih tu. Ah ha, memang ngam lah. Cuma masa kacau tadi air dia terlebih lah. Okay. Boleh cuba lah susu ni alofa dengan Nescafe tadi kan. Dalgona. Pisang air. Eh? Pisang. <laughs> Dalgona pisang. Pisang. Aduh, ah, okay, aku kencang. Bagus. pisang guys pisang pisang guys pisang ha, nampak tak besar tak besar pisang tu <laughs> so ni eh quarantine eh naik semalam punya nah. kek aku semua aku ya. hari hari yang ke sebelas, so harinya hari yang ke dua belas kuarantin jangan sakit perut <laughs> ni dia macam-macam dia pun dah bukan-bukan dah ni <laughs> Okay guys Jangan lupa like, comment, So ada korang, korang ada idea yang baik nak aku cuba ah, Korang komen ni oh ah, yang aku subscribe guys Nice <laughs> Habis aku bincang Bincang lah Aku berak aku pun